Por fari lav tuketon, vi besonas crocetilon cae congruan fadenon. Mi montras al vi kiel vi faras etan lav tukon, se vi anstatau volas croceti pli grandan lav tukon al donu mashoin. Mi clarigos kia vi besonas al doni tiun mashoin. Unue, faru fonditan cenon, de dec tri manchoi por la tuketo kai quadec manchoi por pli granda la faru dec du marchoin por la baso kai unu marchon por la tunceno. Crocetu dec du duoblain marchoin sur la tutan fondita cenon. ce la fino de vizzo crocetu unu cen maso. Turnu vien crocetajoin horloge directe. Inter la mascioi vi povas vidi spazioin. En tiu spazoi vi crocetos la venuntan vizon. Aliai homo usas du cen masoin por la turn ceno, cae ili ne crocetas en la unuan spazon. Ili ja crocetas en la turn cenon de pasinta vizon. Mi preferas usi unu cien masion por la turnceno, ca ja crocetas en la unuan spazio. Neniu maniero estas errare, tamen nu usu unu <laughs> en la du maniero por via proiecto, ne mixu. Por mi, la malunga turnceno funccias ple bona por crei rectan flancoin. Ciu masio havas du maschero. Uno, La antaua maschero kai la mal antaua maschero. Kutime vi crocetas sub ambau maschero. Faru la unuan machon kiel tia maniero. Shovu la hokon tra la unuan spatzon sub iru sub iru la du mascheroin de la mal supran mascho. Volvu la fadenon circa la crocetilo, hoku la fadenon, cae tiru gin tra la mascho. De novo, volvo la hoku kai tiru. Jen la unua marŝo de la venonta vico. Faru dek unu pliajn marŝojn. Subiru la du marŝero. Thank C'è la fino de citiu vizo vi nova faras cen mascio, cae turnu vian crocetaggio. Ien batien reiene crocetado. Nun faru hoc gis dec pliein vizoin. Do mi crocetis dec pliein vizoin, Kayan, lalaf to keto.